ассалаумағалейкум қадірменді телекөрермендер тікелей эфирде маңызды мәселе бүгінгі біздің көтеретін тақырыбымыз қоғамдағы ең өзекті тақырыптардың бірі бұл арақты қалай тастаймын деп аталады иә кейбір отбасылар осы ішімділікке салынған үйдің отағасының ә, түрлі әрекеттерінен ажырасып жатады кейбір балалар әкесінің ішіп жүргенін намыс көреді Кейбір шаңырақтар дәл осы арақтың ішімдіктің кесірінен шайқалып жатады. Иә, қандай оқыған, білімді, білікті нағыз майталма маман болса да, ішкілікке салынса, одан бас тартуы өте қиын болады, тәуелділік болады. Жалпы сіздің отбасыңызда, шаңырағыңызда, танысыңызда, досыңызда, туысыңызда дәл осындай ішімдікке салынып, одан алмай жүрген болсаңыз, немесе күйеуіңіздің барлық қылықтары жақсы, жұмысы бар, бірақ ішімдікке апталап салынып кететін болса бүгінгі тікелей эфир сізге арналады арнайы орталықтың мамандарын шақырып отырмыз сондықтан да бүгінгі бағдарламаға тыңғылықты отбасымен ә, көруге шақырамын ал енді бүгінгі біздің қонақтарымызды өздеріңізбен таныстырып өтейін алматы қаласы психикалық сауықтыру орталығы наркология бөлімінің меңгерушісі құмарбек мәкейұлы қош келдіңіз аға екінші қонағымыз психолог мөлдір әнуарқызы қош келдіңіз мөлдір ханым араққа салынған адамды э, қайтаруға бола ма қайтарылмайтын кезі бар ма аға соған бір шолып жасап алсақ енді араққа салынған адамды мысалы ол адамның өзінің ниеті болса оны қайтаруға болады біріншіден оның э, өзінің мотивациясы болу керек қоям деген өзінің сондай ниеті болу керек екіншіден жаңегі өзінің өзін өзі серт беріп мысалы туысқандарына жалынып кейбіреулер айтып жатады осы мен ішіп кеттім қоя алмай жатырмын қалай қоюға болады дейсіз соның бір жолы мысалы біздің наркологиялық орталыққа келіп сол жерде емделуіне болады оның түрлі жолдары бар бірінші жолы жаңағы анонимный емдеу дейміз емдеу бөлімшесі ол жерде бағалы ақылы ақысын төлеу арқылы сол жерде жатып емделіп шығуға болады екінші жылы если э, ол э, адамның э, материалдық жағдайы төмен болса ақшасы жетпей жатса ол кезде ол өзі арыз жазып біздің орталыққа келіп ақысыз емделіп емделіп шығуына болады бәрекелді аға сөзіңізді бөлейін бұл тақырып маңызды деп айттым ғой сондықтан да көрерменіміз хабарласып жатыр екен сұрағын тыңдап алайық одан кейін толықтырып айтамыз кеш жарық сізді тыңдап отырмыз қандай сұрағыңыз бар ә, саламатсыздар ма мен талдықорған облысы ә, қаратал ауданынан звондап тұр едім менің ә, күйеуім араққа салынып кетіп еді сол қалай кетуге қойдыртуға болады қанша уақыт болды оқып еді соны тастап кетті да намазын намазын тастап кетті қанша уақыт болды ішіп жүргеніне үзіліп кетті жаңағы э, сұрақ бойынша мысалы жауап беруге болады ол ол енді талдықорған э, облысында тұрса жаңа қаратал деп айттым ғой қай жерде тұратыны қай жерде екені маңызды емес енді маңызды емес болса да ол енді біріншіден э, мамандарға барып жолығу керек нарколог мамандарға там ол жер талдықорған облысында облыстық наркологиялық орталық бар ол жерде біз сияқты мамандар жұмыс істейді ең бірінші соларға барып кеңес алу керек ары қарай сол оның жолдарын олар айтып ары қарай түсіндіріп береді енді қараңыз бізде енді емдеу жолдарын иә мынандай э, жолдар бар енді психолог ханымнан сұрағым келіп отыр ол бармайды да ол ол өзі бармайды иә, көбінесе бармайды иә. ал әйелі оны алып бара алмайды алып бара алмайды өйткені ол ер ер азамат сен мені қайда апармақшысың сонда иә, мен жынды деп ойлайсың ол болады енді қалай апарудың жолы бар не істеу керек негізінде апару жолдары әртүрлі болады егер психологияны негізі түрімен бағытымен айтатын болсақ ол уже адамның өзімен ретімен келісіп сөйлесіп тілін табысып көруге осылай да осылай деп енді отбасылы жағдайда әртүрлі болады ғой бұл, бұл жағдайлардың көбісі мысалы мына кісінің өзі айтып отыр күйеуім намаз оқып жүріп намазды тастап қазір yeah. Иә. ішімдікке кетті деді дұрыс па иә. ол осы уақытқа шейін неғып әп әйбат өмір сүріп келген адам значит себебі бар не себебі может ол отбасылық жағдайда болуы мүмкін жұмыс жағдайында болуы мүмкін біз бәріміз ә, социумда өмір сүреміз иә. қоғам болғаннан кейін қоғамда әртүрлі жағдай болады сол ол бәрімізде стресс болады мысалы yeah. Иә. бәріміз білеміз ә, дофамин деген бар дұрыс па ә, иә. yeah. тура солай дофамин сияқты каратин, кара, каратин деген бар ол бізде стресске уайымға жағымсыз жағдайға беретін қалай айтсам болады сол жаңағы өзінің дене бітімінде ә, адам миында немесіне келетін мынандай стресске жауап беретін өзі ә, немелер ғой и сол уақыттарда біз ә, любой адам әр адам ә, өзінің жақынынан ә, көмек іздейді иә тіл табысу үшін бірақ ә, әйел азаматтар көрдіңіз ғой біз более эмоционалдық тұрда болғаннан кейін біз э, ашық айта аламыз сөйлей аламыз құрбымызға айта аламыз а ер азаматтар ондайды айта алмайды иә сол себепті енді жұбайы болғаннан кейін жұбайы кішкене соны тыңдап сөйлесіп көрсе болады а егер прям ондайға келмей да анық э, сөзге тілге келмей туыстарын иә. тыңдамай жатса онда бізде э, заң бойынша жұбайы жаңағы наркологический центр болсын ә, либо әрбір қазіргі өзін тіркеліп отқан поликлиникасында психолог мамандары болады иә. и нарколог мамандары міндетті түрде отырады соларға обращение тастаса болады солар арқылы направление алып, алып апарса болады енді прям бармаймын вообще в общем десе уже бізде ішкі істер министрлігі бар участковый бар участковый арқылы заявление жазады да ол кісілер например жаңағы ішіп салынып буянить етіп жатқан кезде бізге уже наркология наркологический центрге алып келеді а дальше уже ем шарасын алып жатады мәжбүрлі емдеу жолы болады ғой ол уже иә. иә мәжбүрлі бірақ енді оған жеткізудің бір аса бір ол мен айта кетейін осы жерде мысалы жаңағы айтып жатыр жолдар үшінші жолы жаңағы мәжбүрлеп емдеу ол мәжбүрлеп емдеу деген адам өзі барғысы келмейді жаңағы иә. маскүнемдікке ұрылған адам ол ешқашан өзі қоя мен бара қояйын деп айтпайды оны Э, барып екі үш адам барып мысалы түсіндіріп жаңағы айтып жатырмыз если түсінбей түсінбей бара жатса ар, жақ жолы жаңағы учаскелік полицияларға арыз түсіріп олар өздері э, мәжбүрлеп өздері әкеп э, біздің есепке қояды сол ар, одан ары қарай біз жатқызып арға емдейміз емдеп шығарғаннан кейін ары қарай ар, туысқандарынан арыз түссе біз ары қарай мәжбүрлеп ем бөлімшелеріне жарты ай жарты ай болса жарты жылдан бастап екі жылға дейін қазіргі сол мөлшер емделетін мөлшер yeah. Иә. сондай уақытқа жатқызуға болады мм бірақ осындай э, ша, пайдалар ша, сондай шаралар жүргізуге болады аха жақсы бірақ ол уже соттың шешімімен болады иә сот ол кезде іс күрделеніп кетеді екен кәдімгідей иә. мемлекет араласатындай дәрежеге иә. жетеді екен иә ішкі істер органдары туысқандары деген сияқты бәрі қатысып енді бұл оған жеткізбей бір әрекетін жасауға болатын шығар енді оған жеткізбей жаңа айттық семейный психологқа барса болады бізде көбінесе жаңағы айтып отырмын ғой ортадағы отбасылық ортада қоғамдық ортадағы біздің адаптацияға қа, келмейтін жағдайларда стресс көбей көбейген кезде ә, біз көбісі қай жерден жеңіл стресс снимать етуге болады yeah. Иә. мысалы сонымен сөйтіп ішімдікке салынып кетеді уайым қайғы ғой оның бәрі мүмкін мүмкін бұл жағдайда жаңа сіз айтып отырсыз түрлі стресс ішімдікке мүлдем э, ішпейтін еді өйткені намаз оқыды мүлдем аузын алған жоқ ішімдікті э, енді бір себеп бар деген сөз ғой оған иә. мүмкін ортасы әсер етіп жатқан иә. шығар э, мүмкін бір айта алмай жүрген ызадан күйіктен жаңағы ішіп жүрген шығар яғни ол кісілер бірінші оның себебін анықтау керек қой егер ол себебін анықталмайтын болса ол қоюы екіталай иә? иә сол себебін анықтау үшін біздің мына психолог деген мамандарға барып өзінің ішіндегі э, күйінішін бәрін айтып түсіндіру керек адам неге іше бастайды сол ол бір э, яғни ол ол, ол адамның ішінде бір әлсіздік бар сияқты сол, негізі сол соны басам деп ол сол ары қарай мысалы және арақтың күшімен басам деп ол ары ішіп соған салынып кетеді сол содан ары қарай уже жалғасып э, тәуелділік пайда болады одан шыға алмайды ол өз еркімен жақсы енді психолог ретінде осындай э, расында расында көпшілік адамның ойында енді күйіктен ішпегенде не істейсің енді бір жеңілдеп қаламын осыны ішетін болсам мен барлығын ұмытамын э, бір сәтке болса да ұмытамын деп айтады мен қанша адамдарды э, білеміз дәл сондай пікірде яғни оның күйігінің себебін қалай анықтауға болады жеке беседа арқылы ә, мысалы бізде өзіміздің наркологический центрді алайық иә түскен адамның әрқайсысына психолог жеке беседаны жүргізеді жеке ә, жаңағы адамның тұлғасы бойынша зерттеу жүргізеді психологический лабораториямыз бар оның үсті тесттарды өткіземіз қалай өзінің ой қабілеті өзін тула біте функционалдар қалай қабілеттері істейді соның бәрі жасалынады адамды әрбір психолог енді дейді әңгімеге келеді оны тыңдайды ол сразу келе салысымен бетіңе қарап саған не болды иә. десе yeah. біреу ешкім саған жауап бермейді ондайды адам сөйтіп сөйтіп ақырын ақырын уже бейімдейді сөйтіп уже бейімделіп ашылған кезде уже топ топтық групповой занятияларға кіргізеді мысалы бізде онда көп ә, музыка терапиясы бар сказка терапиясы бар гештальт бар оны аша беретін болса өте көп те yeah. ә, иә. солар арқылы терапия жасап ем шаралар болып жатады жаңағы сіз өзіңіз айтып отырсыз да қатты мынандай тікелей сондай шараларға жеткізбеу үшін ә, бізде частный психологтар өте көп ә, частный психологқа просто егер сондай болмаса хотя бы частный психологқа баршы мен бармасам да өзің баршы деп сұраса болады әйелін жұбайыншы ә, көбісі сөйтіп ә, частный психологтардан да мамандықты мамандарға барып ә, отбасылық жағдайларын сөйтіп шешіп жатады яғни ол адамға расында сырласатын жан дүниесін ақтаратын адамның жоқтығы болып тұр иә иә ол қараңыз жұбайыны жоқ емес бар мысалы да жұбайы бар бала шағасы бар ата анасы бар да бірақ бізде қалай мен оның көзінше әлсіз болып көрініп қалам ба деп ойлаймыз содан уайымдаймыз ол ертең мен оған соны айтып тастасам ертең ол мен туралы не ойлайды ол мені иә. әлсіз деп ойлап қалады ғой деп біз өзіміздің ана авторитарлық түрімізді түсіргім келмейді деңгейді түсіргіміз келмейді сол себепті ә, көбісі мұндай жағдайда онда отбасығы болмаса да түсінетін басқа жолдасына және иә. дұрыс бас сілтей алатын yeah. психологтарға жүгінетін болса отбасындағы абыройын сақтап қалады да ар жағынан ол басқа yeah. Иә. өзінің ерік жігерін күшейтуге мүмкіндігі болады иә әрине себебі қараңыз әрбір психологқа келген адам консультацияға келген адам психолог например заң бойынша Ә, егер ә, бізге келіп отқан адам ішіндегі мысалы ол айтып отқан нәрсені біз деген барып екінші адамға үшінші адамға төртінші адамға айта алмаймыз иә yeah. ол бізге это некомпетентно уже mm -hmm. біз оны істей алмаймыз соны істемегеннен кейін біз өзіміз бағытқа қарап оны тыңдай аламыз қараңыз психолог деген ол мынандай маманда ә, мына жерде қазір ә, мәселе дейік иә осы мәселе осы кісіге күрделі көрінеді ә, ол шешім таппайды жол көрмейді былай тұрады да ана тесіктерін көрмейді грубо говоря да шешімін а психолог ол шеттен ғой өйткені ол өзі оны көріп отқан жоқ ол оның проблемасы ол шетінен любой адам иә, иә арғы тараптан қарап тұр алысыран қарап тұр ол көріп тұр қай жерде қалай жақындатып и қай жерден алыстатып қайтып бұл, э, жолды табуға болатын и біз оған мысалы психолог көп сөйледі да психологқа барды ой бұл үйтпей қойды деп біз оған істе осылай деп нағыл айта алмаймыз біз просто жаңағы адамға бағытты көрсетеміз бағытты сілтеп қана отырасыз иә осы бағытты тыңдай ма ол бағытпен жүре ма жүре білмей ол жана тұлғаның өзіне байланысты и еще жаңағы адамның тұлғасына шынымен емделем деген ә, ынтасы бар ма ниеті бар ма егер адамның өзінің шын ниеті бар болса емделіп шығады қаншама жыл ішіп жүрген адамдар бар емделіп кеткен бізге мысалы келеді олар келеді олар уже өздері ішіп ішімдіктен шыққаннан кейін частный осындай немелерге орталықтарға кіріп алады сонымен біздің частный например келіп бізде біздікілермен поддерживать етіп адамдармен сөйлесіп өздерінің примерларын көрсетіп снимать етеді жақсы ә, енді осы орталыққа келіп отырмыз ғой арнайы екеуіңіз осы орталықта жұмыс істеп жатқан сауықтырумен айналысып жатқан талай адамға көмегін тиіп талай отбасының батасын алып жатқан ә, азаматсыздар ғой енді орталықта емдеу шаралары қалай жүреді немен емдейсіздер ә, емдеу шаралары ә, әртүрлі этаптан тұрады бірінші этап ә, осы сөздің басында айта кетейін сіздерге келу үшін ақылы да емделуге болады ақысыз да емделуге да, болады иә ақысыз да емделуге бірақ иә. сіздерге келіп тіркелу үшін арнайы сол мекемеге бару керек Да, тіркелу үшін біздің арнайы мекемеге келіп арызын жазып өздері арыз жазып қанша күнде қаралады ә, сол сол күні ақ сол күні ақ қаралады шешіледі ә, и екінші бір ә, мәселе оның ә, пропискасы алма, алматыда пропискасы алматыда болу керек иә, иә. сонда бізде енді алматинский облыстарды қабылдамайсыздар облыстарды оларды облыстағы жібересіздер ол облыста та, алматы облысында екі диспансер бар біреуі талғарда біреуі біреуі талдықорғанда барлығында система бір шығар система бір да система бір болды түсінікті емделемін десе болды арыз жазады содан кейін ары қарай емдеу кіріседі жақсы неден бастайсыздар қалай емдейсіздер енді емдеу жолдары әртүрлі этаптан тұрады үш этап дейміз мысалы бір бірінші этап бізде өз емделемін деп келген адамды ең бірінші Э, бөлімшеге жатқызып бізде острый отделение дейді ол енді шұғыл бөлімше ғой енді иә адам организмі улана бастағаннан кейін араққа араққа салынып кеткен адамның организмі улана бастайды улана бастағанда соның бәрін біз жатқызып организмді тазалау ол енді бірінші иә. детоксикация деп аталады ол организмді полностью тазалап оның организмін қалпына келтіріп ол где то бір э, бес жеті күн уақыт алады соның ішінде содан одан ары қарай ана симптоматикалық э, емдеу дейді ол мысалы оның қай жері ауырады мысалы бауыр ауырады может бауыр ауырады бүйрек ауырады жүрек ауырады деген сияқты кейбіреуінің қан қысымы көтеріледі соның бәрін есептеп соның бәрін емдеп өз қалпына келтіріп 10-15 күн ішінде адамды сауықтырып шығарады ол бірінші этап енді екінші этап мысалы екінші этап деген ол уже не Э, поддерживающий терапия дейді ол поддерживающий терапияны мысалы амбулаторлық э, наркологтардан да алуға болады барып келіп тұрып соларға келіп бір ай бір жарым ай екі ай алу керек ол, ол кезде уже араққа қарсы берілетін дәрілерді іше бастайды ә, э, жаңегі ә, құстыратын дәрі есін арақтың иісін көрсе содан қашатын сондай дәрілер бар сол, сол дәрілердің бәрін беріп сол курсты бір, бір жарым екі айда өту керек дәл осыған байланысты сұрақ келіп тұр екен аға тыңдап алсақ қазір үзіліп кетеді сұрақ қойылмай қалуы мүмкін жалғастырамыз дәл осы сіз айтып отырған мәселеге байланысты сұрақ екен алло алло тыңдап отырмыз иә алло саламатсыздар саламатсыз ба мен анау балам бар еді қазір сексен бірінші жылы қырыққа келді қырықтан бір екі үш ай асты сол мына бір жеті сегіз жылдай болды жаным төрт баласымен әйелі кетіп қалды содан балам ішкілікке салынды соны ылғи да барып жатқызамын не қыламын одан жақсы болды мама болды дейді дағы келеді қайтадан бір он күннен кейін қайтадан кетеді да тағы ішіп келеді содан апармаған жерім жоқ алматыда жатқыздым одан кейін осы жерде шымкенттегі наркологияларға жатқыздым одан жаңағы болмағаннан кейін жақсы болып жүреді қайтадан ішіп кетеді дағы сондай болады да сонымен енді білмеймін анандай ақаш сияқты болып кетті ма бұлар өзі дінді бітірген бала бәрі магистр бітірген бала қызмет істеп жүрген бала міне осындай жағдай болып жатыр балам төрт баласы бар ең алды он бірінші класста оқып жатыр мен жалғыз балам мен қазір содан стресс алып өзім де жүрегіме стенд салдырып қойдым содан енді ана милициямен де апарып жаңағы сотпен де жатқыздым бірінші алты айға жатқызамыз деді алты айға жатқыздым одан жақсылық келді бір он бес он сегіз күн үйде ұстадым жақсы болып жатты сөйтті да болды мама бәрін қойдым деп тағы ішіп кетті мхм содан әлі сол міне үш төрт күн жақсы болады қайтадан ішіп кетеді не істеймін жаңағы осы маған қиын болды сосын сіздерге апарамын ба қай жаққа апарамын мен не істеймін былай бәрін білетін жақсы бала еті дұрысталса бәрін біледі мама деп жылайды мама мен қоямын болды болды дейді мен сеніп қаламын да жіберемін жақсы жұмыс істеп болды мен жұмысыма жетемін дейді да кетеді қайтадан ұшып келеді сұрақ қойсам ә, ол сұрақ қойып жіберсеңіз ажырамасаңыз ажырамай тұра тұрыңызшы ол кісінің тұрақты жұмысы бар ма соған жауап беріңізші пожалуйста ажырап кетті ажырап кетті ыыы ә, меніңше тұрақты жұмысы жоқ сияқты өйткені тұрақты иә. ә, сол ана кісінің айтуы бойынша ол баланың енді тұрақты жұмысы жоқ шыға салған кезде шыққаннан кейін мысалы жаңа айттым ғой екінші этап екінші этап деген үшінші этап деген бар бізде үшінші этап ол жаңағы маған операторлар айтып жатыр қазір жаңа сұрақты толықтырып жіберейік э, кішкене жақсы болған кезде жұмыс істейді да сөйтіп жүріп шығып кетеді жұмыстан шығып кетеді жұмыс деген ол э, ол енді бұл қалай жаңағы бірінші бірінші екінші этапты өтіп ары қарай үшінші этап деген бар сол үшінші этапты өту керек ол реабилитациялық орталықтар бар біздің өзіміздің мысалы наркологиялық орталықтың реабилитациялық бөлімшесі бар сол жерде мысалы бір ай бір жарым екі айға дейін ұстайды ол жерде жаңағы тікелей психолог мамандар біздің психолог мамандар болса психотерапевт деген маман тоже олар көмек көрсетеді сол көмекті бәрін өтіп шықса саты сатыспен өтіп шықса ол бала өзі қоямын десе қойып кетеді ол значит ол бұл жерде бұл бір жерде бір не болып тұр кемшілік болып тұр бұл жерде Э, или жаңегі емделіп шығады да мысалы емделіп шығып жақсы болып жүреді де басқа өзінің істейтін э, жұмысы да жоқ болады не болмаса оған ешкімге керексіз болып қалады да қайтадан жаңа араққа салынып ары қарай соны жалғастырып іше береді оған енді біздің көмегіміз болып тұр енді ол шыққаннан кейін уже э, олардың қоршаған ортасына да байланысты сол жаңа жүрген қоршаған ортасына байланысты кіммен араласады кіммен бірге жүреді содан жаңағы жұмыс мәселесі негізінде жаңағы біздің наркологиялық сауықтырылып жатқандардың көбі көбінше жұмысқа ала бермейді олар барып справка алып кел бүйт сөйт деп сен алкоголистсің деп кейбіреулер алмай қоятындар болады онда сол үшін оны ары қарай уже бейімдеу керек соған бейімдеп апарып оның өз жанда жолдастары содан кейін отбасы тоже соны көмек көрсету керек бір жерде бір кемшілік бар сол үшін ол қайта қайта енді жаңа апайымыз айтып қалды иә төрт жыл болды төрт баласымен келіншегі кетіп қалды сосын ішіп кетті дейді яғни бір ә, негізгі проблема түсінікті сияқты иә? Иә. Иә. иә бастапқы мәселесі басталды енді қараңыз ә, э, алты айға жатқыздым дейді ол кісі дұрыс па алты ай э, ол учреждениенің ішінде ішкен жоқ қой дұрыс қой иә өмір сүріп жүрді әп әйбәт алып жүрді уайым алты ай мысалы сол жақта сол ортада өзі сияқты кісілермен сөйлесіп тілін табысып әңгімелесіп ол жай өздері ғана жатпайды психолог мамандары да болады жаңағы тренингтерін жүргізеді видите бір бірін сырласып сөйлесе алады да енді мына жақта қоғам қолымнан шығады айтты он бес мен үйде ұстаймын дейді ол үйде ұстағаннан әрбір адам болғаннан кейін адамға қозғалыс керек иә адам ішіп ол бір орында отыра алмайды жаңағыдай жұмыс істей болса жұмыс кезде иә ода бізде немене кішкене ә, мәселе бар ол өтірік емес бірақ ә, бізде осы мәселе бойынша наркологический центрда мына жұмыс табу центрі бар ғой сол бойынша всегда список сұрайды да список бойынша кім жұмыс істеймін дейді смело барып сол жерге ә, обращение тастаса жұмыс тауып береді жұмыспен қамту орталығына иә, иә? жұмыс қамту орталығына апарса өйткені бізде договоренность бар екі ортада и ол міндетті түрде жұмыс тауып береді просто енді бұдан кейін кезде жаңағы адамдар біреу мен ондай жұмыс істемеймін деп шығады біреу мен ондай не істегім келмейді деп енді содан қашқа қашады абылай 15 күн жүрді ремиссиясы бар жоғы емес это ол жүрді значит қайта күйзеліске түседі де күйзелістің арқасында ол қайта айта алмайды да сонымен қайта соған барады яғни бірінші кезекте ол жігіттің араласатын ортасын ә, дұрыстау керек сияқты одан кейін жаңағы ә, келіншегінен айырылғаннан кейін балаларды ойлайды уайым бар есіне түскен кезде бір шығар жолды іздейді да сол деп ойлайды жаңағы ішу керек ұмыту керек яғни ол жігітке бірінші кезекте отбасы мәселесін бір реттеу керек сияқты одан кейін араласатын ортасын ә, көмектесу керек ағайындары туыстары меніңше иә себебі сен маған досыңды айт кім екеніңді мен саған айтамын деген бар емес па біздің қазақта иә досың қалай болса сен сондайсың сондайсың деп айтады үшінші мәселе жаңағы жұмыс жағы вот бір, бір нәрсе өзінің сүйіп істеген жұмысы болса әли сондай жұмыспен айналысу керек ол жұмыс айналыспаған адам не ойлайды ол басына неше түрлі ойлар кіре бастайды уайымдай бастайды соны сол қайғыны басам дейді де қайтадан бір бір ішіп кетсе ары сол жалғаса береді содан ары жақсы ә, бір телефон қоңырау келген екен бірақ үзіліп кетіпті операторлар маған ә, қойсаңыз деп жатыр ә, орталыққа жатып емделіп шыққаннан кейін дейді жаңа жұмысқа баратын кезде наркологиялық орталықтан анықтама сұратады ғой сол жерде осы жерде диспансерде болған деген ә, тіркеуде бар деген шығып тұрады дейді ол енді жұмысқа тұруға кедергі келтіре ма жұмысқа тұруға әрине кедергі келтіреді қазір ә, барлық жерде мысалы жаңағы анықтама және справка деп соны сұрап жатады негізінде мысалы емделіп шыққан адамға мысалы жаңағы учаскелік наркологтар жаңағыдей э, справка бере алады мысалы ол осында жұмыс істей алады деп осынша жатып шықты ремиссиясы осындай алты ай болды не болмаса бір ай болды деп қазіргі кезде мысалы э, бұрынғы уақытта біз мысалы маскүнемдік пен алкоголизм дейміз мысалы маскүнемдікке шалыққан адамдар мысалы э, осы жылға дейін бәрі бір, бұрындары үш жыл есепте тұратын есепте тұратын қазір барлық барлығын нетіп орта, бір ортаға келтіріп қазір біраз жыл ұстайды қазір бір жылдың ішінде мысалы адам ә, келіп мысалы жаңағы нарколог дәрігеріне барып уақытында емдерін алып жаңағы жаңағы сол өзін өзін өзі қолдайтын жаңағы ай сайын келіп қаралып тұрса өзінің емдерін алып жүрсе ол бір жылдың ішінде ол жаңағы есептен шығарылып тастайды есептен шығарылып тастайды ол бір жылдың арасында бұрынғыдай жоқ бұрынғы мысалы маскүнемдікпен тұратын есепте олар үш жыл тұрған ал нашақорлықпен тұратындар бұрындары бес жыл тұратын қазір бәрін бірыңғай қысқартып адамдарға кішкентай ыңғайлы болсын деп яғни есептен алып тастау үшін иә. тұрақты келіп тұру керек иә? келіп тұру керек екі үш ай келіп жақсы келіп арасында жаңағындай ішкілігі ішпей жүріп таза келіп жүрсе оған олар справка бере алады және анықтама бере алады осында жұмыс істеуіне болады деп сол арқылы барып орналасуына болады ол жұмысқа ол жағын шешуге болады мынандай жолы бар ма біз барып емделеміз бірақ жаңағындай анықтама алатын кезде шықпаса Э, анықтаманы жаңағы иговтан алғатын кезде анықтамада бұл диспансерде болған демейтіндей ә, э, емделудің жолы бар ма ондай емделу жаңағы анонимдік емделу ғана тек қана ол былай емделгендердің бәрі есепке есепке кіреді ол мысалы ол, мысалы жаңағы өзі кеп, жаңа сіз иә жақсы түсінікті болды енді жаңа сіз айттыңыз ғой бір жылға дейін келіп отыратын болса жұмыс істеуге иә. болады бұл кісі сауықты деген жазылады деді иә. сол сол анықтаманы бірден еговтан алуға бола ма еговтан алуға болмайды тек қана жаңа өзінің нарколог дәрігеріне барып өзінің районный және нарколог дейді біз әрбір иә. район бойынша бізде қазір наркологтардың бәрі қазір біздің орталықта отырмайды бәрі поликлиникаларға бөлініп қойған мысалы жетісуский нарколог районда бөлек отырады алатауский дегендер әрбір районның өзінің наркологтары бар дәрігерлер енді араққа тәуелділік ол ә, психологиялық бір ауытқулық па әлде ол организмге енген жаңағы ішімдіктің ол адамды тартып тұратын бір ә, гормональды әсерінің болғандығы себепті ма қайсысы көбірек әсер етеді адамға ішкілікке салынып кетін бүгін іште ертең тағы да ә, жаңағы бас жазу дейді да ертесі күнде ішіп кетуіне психология тұрғыда психология мысалы қазір қараңызшы адамдар ішкеннен да бір күннен сразу алқаш болып кетпейді мхм ішімдікке қатты салынып кетпейді а, мысалы қазір көбісін ата анасы жылап отырады айтады осындай осындай деп мен балам депші ол же кеше ішіп қазір салынып кеткен жоқ қой о, осыдан 10 жыл бұрыннан бастап та ішті 15 жыл бұрын бастап ішті бірақ именно 10 жылдан кейін 15 жылдан кейін ішімдікке салынып отыр не себепті өйткені ол өзгерет, өмір өзгереді өзінің үйіндегі жағдай өзгерет, туыстары өзгереді сол ортаға байланысты көбінесе психикалық біз адаптация дейміз мысалы да иә. адаптациясына байланысты қаншалықты ол адаптированный болады егер адаптация слабый болатын болса то онда и егер адам еще шетінен жаңағы жақындардан қамқор қамқоршылық көмегін көрмесе мен жалғызбын дегенмен ашу ызасымен ішеді мысалы бізге түсіп жататын адамдар болды қараңызшы жаңағыдай ең бірінші бізге звондаған кісі бар ғой соның сұрағы бойынша күйеуім мысалы бәріне қарсы барғым келмейді дейді де бірақ жаңағы мәжбүрлі түрде енді амал жоқтан ә, салып тастайды бізге да либо көбіміз білеміз кодировать етеді бірақ сол кодировкадан бәрі айтады ой екі күннен кейін ол ішіп кетті үш күннен кейін либо кодировка істемейді дейді де бірде бір жақсы маман адамды өлтіруге кодировка өмір жасамайды ондай жоқ ол заң ол сотталып кетесің ондай, ондай заң жоқ кодировка деген ол оның өзі де бір психикалық ә, тұрғыда жасалынған нәрсе де мысалы адам өзінің өмірін сүремін сүйем, өлгім келмейді десе ол оған айтты мысалы саған кодировка жасады сен ішсең өліп кетуің мүмкін деп ол өзінің өмірінен жаңағы қымбат қымбат қымбат қылып ол ішпейді ол қарап жүреді ә, жаңағы наркологқа барып жүреді ә, психологқа барады сөйлеседі а егер адам көрдіңіз әбден күйзеліске түсіп қойшы өлсем өле салайын деп ол қайта ішуі мүмкін түсінесіз ба мәжбүрлі түрде ешбір адамды қинап ұстай алмайсың ол, ол қайта әрекетке баруы мүмкін бәрекелді енді қараңызшы емделіп шыққаннан кейін де ішіп кетуі мүмкін екен иә яғни иә. орталықта толықтай оны енді мүлдем ішпейді деп гарантия бере алмайсыздар ондай э, гарантия бере алмаймыз неге десеңіз жаңағы айтып кеттік біз уже алдында ремиссия деген болады мысалы ремиссия және длительная ремиссия э, сол уже жаңа айтып кеттім ғой уже қазір бәрі э, диспансерлік есептің уақытын кіші шегеріп тастады қазір бір жылдық деп бір жылдың арасында жаңағыдей бір ай болып ішпей жүреді екі ай ішпей жүреді сөйтіп үшінші айда ішіп кететіндер болады ол кезде ол өз еркімен келе қалып тағы да қайтадан келіп мен іше бастадым десе онда қарай емдеп уже қойдырып тастауға болады ә, сол үшін ол қайтадан ішіп кететін адамдар болады ол неге десеңіз жаңағы біздің жасаған емді ол алғанымен кейінгі және екінші үшінші этапта бұрылып полностью өтпегеннен кейін сондай сондай жаңа неге әкеліп соғады енді э, сіздердің ол өздері өздері де өзінің ниеті болу керек мысалы тек қана біздің психологтар емес отырған біздің психологтар басқа психолог мамандарға баруға болады э, олар қазір көп мысалы біздің біздің қалай біздің адамдардың көбі мысалы психолог мамандарға көбі сене бермейді мысалы мысалы э, европа болсын басқа жақтарда болсын шет мемлекеттерде психолог маман дегендерді каждый каждый азаматтардың өзінің психолог мамандары бар бір қалайда қиын жағдайлар болса жаңағыдей күйзеліс жағдайға түссе ол біріншіден психолог мамандарына жолағады содан шығу амалдарын іздей бастайды а бізде ондай жоқ ол өзі оған сенбейді қойшы ол маған не айтады ол баяғыда суреттерді көрсетті былай ә, жаздыртты бүйтті сөйтті бір әңгіме айтты деп оның миына кірмейді жақсы енді бұл жердегі ең бірінші көмекші ол отбасы ғой отбасы сондықтан да расында кейде біз қолдау ә, тәсілдерін дұрыс білмегендіктен де ә, жаңағы көмектесе алмай қалып жататын шығармыз жаңа өздеріңіз айттыңыздар ғой жаңағы арақа тәуелділікті организмдерін емдейміз ә, жаңа құсыратын бір дәрілерді иә, береміз деген сияқты айттыңыз олар оның организміне зиянын келтірмей ма ол енді ол организмге зияны осыға келтіруге болмайды арақ араққа қарағанда ол енді араққа қарсы салынатын дәрілер олар араққа қарсы дәрі арақты іше бастағаннан кейін ол адамның ағзасы дейді организмнен жаңағы э, зат қо, зат қорыту алмасу заттары бұзыла бастайды ғой соны бұзылғаннан кейін біздің организмде жаңағы әрбір адамда өзінің организмде Э, спирт этиловый спирттің 0,01-0,03 промильге дейін болады өзіміздің организмде ол не үшін болады ол зат айналысымын қолдау үшін жасалған нәрсе и фермент бар біздің организмде алкоголь дегидрогеназа деген арақ шей бастаған адам араққа түсіп кеткен адам және отырып алған адам сол ферменттер онша ә, вырабатываться етпейді сол содан кейін жаңа арақты тілеп тұратын сол ол тілеп тұрады және зат, зат алмасуы бұзыла бастайды содан арғай басқа аурулар пайда иә. бола бастайды иә иә yeah. жаңағы алкогольдік гепатит дегенге әкеліп соғады mm -hmm. содан ары цирроз печеньдегі әкеліп соғады ең соңында емделмей жүре берсе ол енді өлімге дейін әкеліп соғады ең соңында mm -hmm. соған әкеліп тіреледі ол жақсы түсінікті енді бізге ватсаптан да сұрақтар келіп жатыр ә, оқып өтсем былай дейді ақтауда тұрамыз інім тек арақпен қоректенеді иә, дейді жиырма жылдай тамақ ішпей қояды жиырма жылдай болды дейді ә, мамамыз үлкен қазақстан республика қыр, крн кісі дейді ә, ол баладан шаршады наркологияға қалай салуға болады дейді ақшалар жоқ өздігінен бармайды емделуге дейді енді жаңа жиырма жылдай арақпен қоректену деген өте ұзақ жыл енді бұндай жағдайда көмектесе аламыз ба барлық организмі расында уланып кетті ау оның енді жаңа айтып кеттік қой мысалы біріншіден зат алмасу жаңағы соның бәрі бұзылғаннан кейін адамның организмі енді ол, ол енді арақты тілеп тұрады ғой тілеп тұрғаннан кейін ол жұмыс кішкентай жұмыс істеу үшін не болмаса өзінің сондай жағдайын жақсарту үшін ол барып ішеді енді бір елу грамм болсын жүз грамм болсын ішіп сол жүре береді күнде может бір бөтелкесін алып қойып екі үш бөліп бөліп іше беретіндер болады ол зат алмасу процесі жаңағы бұзылған деген нәрсе енді ол араққа тәуелді адам оны емдеу жаңа жолдарын біз айта бастадық иә. қой ол өз еркімен келмейтін болса жаңағыдей туысқандары арыз жазады да наркологиялық орталыққа барып арыз жазып бізді есепке алыңыз ары қарай емдеп беріңіз десе ары қарай уже біздің жұмыс мысалы егер дәл осындай бұл бұл жағдайда кәдімгі мәжбүрлі түрде сіздерге алып бару керек сияқты мәжбүрлі да мәжбүрлі өйткені зат алмасу процесі жаңағыдай қан айналым барлығы иә. істен шыға бастаған уже организм оның ағзасы уже кейін оны одан да э, нете бастайды уже ол уже ә, э, жүре алмайтын қалыпқа жетеді жүре алмай қалады ең соңында барлық мына қан тамырлары болсын ішкі ә, ішкі органдар мысалы жаңағы бүйрек бауыр жүрек бәрі э, отырады істен шыға бастаса ертең ол сондай сондайға әкеледі ең соңында жүре алмай қалып жүре алмай қалып жатып қалғандар көтеріп әкелетіндер болады бізге көтеріп әкеледі тамақ ішпей қояды олар тамақ жүрмейді тек қана арақ ішіп алады су ішеді арақ ішеді сөйтіп жүре беретіндер болады ондайлар сондықтан да бұл кісілерге мәжбүрлі түрде барып емделмейді дейді расында ә, жаңағы жаны ашса мәжбүрлі түрде алып бару керек та сіздерге апару керек әкеліп бір тазалатып емдету ә. керек иә дұрыс айтасыз алдымен есепке қойып оны организм және детоксикация иә, иә. жасап тазалап өздігінен бармайды ә. өздігінен бармайды ғой енді өздігінен бармайды ондайлар иә. көп ондайлар иә. мысалы есепте тұрмайтын өздігімен келмейтін адамдар көп мысалы біз қарап жүресің көшеде көріп жүресің ғой ана бұрышта тұрып ішіп тұрады бір жерде тұрып ішіп жатады бастарын жазып жатады деген ондайлар көп әлі есепке алынбағандар тек қана есепке алынған адамдар біздің орталықта мысалы төрт төрт мың қырық екі бүгін бағана алдым сонда бұл бұл одан төрт бес жыл бұрын ол жеті сегіз он мыңға дейін жеткен қазір просто анау э, диспансерлік есептің ә, мерзімін қысқартқаннан кейін енді адамдарды шығарып ә, ана ремиссиясы жақсы болды деп бір жылдан кейін шығарып жатыр ол адам бір жылдан кейін қайтадан ішіп келіп қайтадан тұруы мүмкін есепке түсінікті мынандай сұрақ екен кеш жарық менің сұрағым біздің анамыз үлкен кісі қазіргі уақытта ішімдікке жақын болып кетті сол кісіні наркодиспансерде емдеуге келеді ме екен қабылдай ма екен ақылы түрде қандай жолдар бар екен ол кісіні бір күйікке түсті деп айта алмаймын бала шаға немере шөберелер бар бәрі апа деп сыйлайды бірақ ол тыңдамай ә, ішіп қояды дейді масқара жасы 80 екен мен жауап берсем бола ма жауап бер қазір қараңыз мен мынандай жағдай болды мынандай жағдай болды деп айта алмаймын деп айтты дұрыс па бірақ біз әр адамның ішіне кіріп шыққан жоқпыз ғой біз білмейміз ғой мен жаңағыдай айтқандай отбасылық себепте олар айта алмайтын уақыттары болады мысалы просто примерге айтайын мен сіздерге ә, көбісі қалып жатады ойбай 11 сынып жақсы оқыды да неғып сөйтіп жасады дейді мысалы yeah. Иә. ол дейді мықты болды ғой бәрі болды да дейді ол біздің көзқарасымыздан бәрі жақсы болды бірақ сіз ол кісімен отырып сөйлестіңіз ба маманға апарып көрдіңіз ба наркологияға алып келер алдында бірінші сондай психологтардың маманына апарып көріңіздер сырластырып көріңіздер ашып көріңіздер өйткені ә, кейде болады осылай ә, мамандыққа Э, наркологияға алып келеді де адамдармен біз сөйлесеміз ғой сөйлескен кезде айтады неге олар мені басқа жерге емес сразу мына жаққа әкелді деп намыстанады кейбір кісілер өйткені енді ол шынымен де мақтанатын жер емес иә. қой намыстанады да одан армен одан арман заланып, үйдегілеріне ренжіп одан арман ішіп кетуі де мүмкін сол жақты да сол сол жақты да қарастыру керек адам бәрекелді бәрекелді өте дұрыс айтасыз иә не болса да ақылмен шешім қабылдау керек қой амалдың барысында бізге тағы бір көрерменіміз хабарлап жатқан сияқты сұрағын тыңдасақ қайырлы кеш сізді тыңдап отырмыз жұмысын істеймін жұмыста қалмаймын пенсияға шыққан жоқпын зарплатаны алады келіп енді кейде басқа сонымен бір екі күнге кетіп қалады сұрағыңызды нақтылап жіберсеңіз жаңа сіз операторлармен сөйлестіңіз соны үйреніп айт деп содан сіз просто сұрағым соны сұрайын дегенмін ғой сұрақ түсінікті болды сонда мен не апатқа жасама емделейін бе или қалай бірдеңе аха бұл сұрақты енді аяғына дейін қоймай тұр ол қала, қалай ішеді екен мысалы қанша бір жетісіне жетісіне бір рет іше ме аптасына бір рет ішесіз ба әлде э, екі рет іше ме білмеймін ғой сұрағыңызды ақтап жіберсеңіз бір ішкенде екі күн іше ме үш күн іше ме сондай болады олар әртүрлі болады мен мен енді былай деп топшылап отырмын аптасына бір екі рет ішіп қоямын бір екі күн ішіп қоямын дейді бір екі рет ішіп қоямын ол ол енді ол систематическое употребление деп аталады енді бұл бұл да сол енді сол тәуелділіктің бір түрі ол мысалы ә, даже бұрындарғы бұрынғы біздің ана біздің шифровка бойынша мысалы бұрын алкоголизм деп атағанбыз қазір психическое поведенческое расстройство деп айтамыз мінез құлқы өзгеру деп айтамыз қазір yeah. Иә. бұрынғы кезде жаңағы эпизодическое употребление деген болады ол енді анда санда бір ішетін деген айына бір рез может быть бір екі айда бір рез оларды сондай неге сатыға жатқызатынбыз қазір олардың бәрі э, кетті уже ондай жоқ Э, енді бұл мысалы аптасына екі, иә? екі рез бір екі рет аптасына ішсе ол уже тәуелділікке жатады ол система болып кеткен сондай ол бір аптада екі рет ішеді келесі аптада екі рет ішеді сөйтіп сөйтіп ол кете береді әдетке әдет әдетке айналып кетеді ауру ауру дейді ғой жаман әдет деп сол да иә. ол енді ол тәуелділік ол тіпті ішкілікке салынып кетуі де мүмкін да ол ертең басын жазады ғой басын жазу деген уже ол бірінші симптом оның иә. алкоголизмнің маскүнемдіктің бірінші симптомы яғни аптасына деген тежеп жүр бірақ бәрібір организм қалап қалап иә. тұр да қап ертең деген сияқты иә, ол уже ол уже соған үйреніп алғанда ол уже келесі жеті күн күтіп жүреді сол уақытта тағы да ішеді соны ертеңінде басын жазады ол уже екі күн болады бір күн ішпейді екі күн ішеді уже яғни бір аптасында міне ертең ә, сенбі деп иә демалыс күні салайын иә сенбі күні деген асық иә. күтіп жүру де ол да бір белгілері иә, иә жұмысқа бармаймын демалыс қой мен кішкентай ішіп көрсем деп ол ішеді ертеңіне басын жазады конечно ол сонда сонда одан да өте сақ болу керек қой барынша ол бірте иә. бірте ол адам деген бірден сразу жаңағы маскүнемдікке <laughs> әкеліп салынып кетпейді ол сол келу жолы он жыл кейбіреудікі жеті жыл бес жыл он жыл он бес жыл сөйтіп келеді бәрі сол сол арқылы келеді басында жаңағындай ал анда санда бір ішуден басталады содан сол әдетке айналып кетеді содан ары қарай жиілене береді жиілене береді содан кейін оның ішу қалай қалай ішеді ол бір ішкенде елу грамм іше ме жүз грамм іше ме ол айтады әлде мас болғанша ішейін мен күшті болдым мен бір бөтелке ішсем мас болмаймын екі бөтелке ішемін онда да құламаймын дейді оның бәрі ана толерантность деген болады организм өзі тілеп тұрады да сондайға бірте бірте оның бәрі төмен түсе бастайды да уже ол кейін ә, маскүнемдік уже алкоголизмнің үшінші сатысы де соған жеткенде ол уже елу грамм арақ ішсе оған мас болып құлап қалатындар болады бәрекелді бізге тағы бір қоңырау келіп тұр тамаша түсіндірдіңіз аға енді тағы бір мәселе осыған байланысты ә. сұрағын тыңдап алайық қайырлы кеш тыңдап отырмыз қандай сұрағыңыз бар е мен бір сұрақ қояйын деп едім сіздерге менің бір танысым отыз жас отыз жастағы әйел адам ішімдікке ә, таяу болып жүр ә, бір ішсе он күн етіп екі жұма жұмадай іше береді енді сол үй жөнінде қандай аптекаларда бір дәрілер сатыла ма үй жөнінде соны ә, қойдыртуға бола ма аптекаларда бір дәрілер бола ма арақ қойдыртатын сол жөнінде айтсаңыздар жақсы түсінікті сұрақ ә, сұрақ түсінікті ол енді мысалы жаңағы ол ә, апталап ішеді он он бес күн шеттеп жатыр ол тәуелділіктің бір түрі ол маскүнемдік және алкоголизмнің уже белгілері анық айқын белгісі ол запой дейді жат запойға түскен адам ғой иә. ол енді оны үйде жатқызып емдей алмайды оны үйде жатқыз болған беріп және бере салып дәрілер бар конечно жаңағы құстыратын сондай жүрек айнитын там ішіп алса жаңа бет аузы қызарып давление қан тамырлар қан қысымы көбейіп кетеді жүрегі соғады сондай дәрілер бар оны жаңа дәрігерлердің қарауымен нұсқаулығымен ішпесе ол да зиян болуы ол да зиян иә. конечно ертең өліп кетуі мүмкін өліп кетуге дейін апарады не болмаса сондай арақты ішіп араққа үйреніп кеткен адам ол өз еркімен тез қоя қоймайды да олардың жаңағы қан қысымы көтеріледі деген сияқты жүректері жүрек яғни ол араққа салынған адам он күндеп шапталап бір айлап ішетін болып тұр ғой иә, енді қараңыз ол кісі неге үйде емделгісі келіп отыр мүмкін ақылы емделуге ол кісілердің қаражаты көтермейді сондықтан да тым құрғанда үйде емделейікші деп отыр тегін емделудің жолы бар ғой үйде да тегін емделудің жолы бар келсе мамандарға жолықса болды ары қарай емделуге болады өзінің ниеті болып жаңағындай өзі арақ ішпей э, біреудің біреу қарап отырып жанда со нетсе онда емдеуге де болады ондайлар енді сіздер алматы қаласының орталығынан келіп отырсыздар енді республикамыздың әр өңірінде осындай орталықтар бар ғой әрбір э, э, әрбір областной центрлерде облыстық орталықтарда мысалы талдықорған болсын шымкент мысалы таразда әр жерде де осындай областной ә, наркологиялық орталықтар бәр жерде бар жақсы э, үлкен қалаларда біздікі алматы үлкен болғаннан кейін городской деп аталады мысалы иә ескерте кетейікші қысқа нұсқа аға э, ол кісілер келіп есепке тұратын болса мемлекет тарапынан тегін емделуге мүмкіндік қарастырылған тек қана іздеп орталыққа бару керек өздері бару керек даже ол мысалы олар мына участковый дәрігерлерге даже аноним емделуге де болады оларда ондайлар да бар келіп барып мысалы жаңағы дәрілерге дәрігерлерге көрініп күнде келіп жаңағы құятын дәрілердің бәрін системаларын бәрін алып жүрсе сөйтіп шығып кету жолдары да болады бәрекелді жақсы бізге тағы бір қоңырау келіп тұр екен тыңдасақ қайырлы кеш сізді тыңдап отырмыз қандай сұрағыңыз бар мен сұрақ қояйын дедім жолдасым пиво жасалынып кеткен таңертеңнен кешке пиво ішіп сол күні жоқ мектебіміз оның себептерін қайтып айтады ә, оның себептерін қалай сізге түсіндіреді мысалы жай өзім коллективпен ғана отырып ішемін дей ма жалғыз отырып іше ма жалғыз өсіп мысалы сіз себебін сұрадыңыз ғой себебіне не деп айтады ол сізге себебі не деп айтады ол сізге шаршаланып вот көрдіңіз ба көбісі себептерді айта алмайды үйдің отбасын жағдайы да олар айта алмайды ұялады жаңағы жұбайын айтуға өйткені мен өзімді кіші жаңағы мен айтқандай басын бастапқы айтқандай ә, әлсіз көрсетіп қаламын деп шаршадым дейді де шаршауын сөйтіп басады ал оны басқа ә, басқалай да аударуға болады мысалы жаңағы Э, наркодиспансерға келмей ақ да әр чисто алматы қаласында енді мен шет жаққа бармай ақ қояйын алматы қаласында әрбір аудандық поликлиникада психолог бар соған э, жаңағы енді сіз сол ауданда тіркелгеннен кейін ақысыз баруға болады сонымен де сөйлесуге болады егер сізде ақылы психологтарға ақшаларыңыз жетіспей жатса көрдіңіз ба мына жерде сіздің күйеуіңіз сізге толықтай ашыламайды ер азаматтар ол өзі сондай болады ол толығымен ашылмайды өйткені ол өзін әлсіз сезініп қалам дейді бірақ біздің бәріміз дене бітіміміз бір ғой иә. бәрімізде бір сезім сол бір жүрек ә, бәрімізде бір осязание болады сол себепті мысалы көбісі айтады ер азамат жыламайды деп неге жыламайды жас оларда да бар ол да жылайды просто сол стереотипқа болғаннан кейін ол кісілер сізге айта алмайды соны сол туралы дұрыстап сөйлесіп ә, мамандарға барып көріңіз біз мен сізге айтатыным тек қана бастапқы маманға айтсаңыз өйткені біз ол кісіні қазір өзіміз көріп тұрған жоқпыз көрмегеннен кейін консультация жүргізбегеннен кейін ой нақты сіз ертең барып мынаны ішіп либо ананы істеңіз деп айта алмаймыз дәрігерлер де солай анализдарын алмағанша ол айта алмайды сіз мына дәрі мына дәріш деп өйткені әрқайсымыздың әр организміміз восприятиеміз әртүрлі болады мхм жақсы түсінікті енді ол жігіт ә, шаршамды басам деп сыра ішіп жүр енді ә, сыраны бір ә, сусын немесе дизи сияқты қабылдауы да мүмкін енді ол иә. сыра ғой енді ода тұрған не бар, бар деген сияқты ол да бір алкогольді ішімдік қой негізі иә. мысалы сыра сыраға келетін болсақ мысалы біздің мысалы қазақстанда қазір сыраны Э, енді алкогольдік ішімдікке жатады ол ішімдікке жатады ол бір мысалы бір бөтелке мынандай ә, сыраны ішсе ішінде э, жиырма грамм спиртке спирттің шамасы шығады екен бір бөтелкеден есептеп көріңіз yeah. Иә. бес бөтелке сыра ішсе жүз грамм арақ ішкендей болады вот көрдіңіз бе содан бірте бірте жаңа тәуелділік пайда бола бастайды біздің қазақстанда бұл арақ ішуге ішеді деп соған кіреді ал россияда уже пивной алкоголизм деген бөлек уже бөлек бөлек уже классификация диагнозы бар иә пивной алкоголизм бөлек ә, алкоголизм жаңағы арақ ішетіндер бөлек сөйтіп бөліне бастаған уже ондай бар уже иә э, ол да тәуелділіктің бір түрі оны емдеу емдеу керек емделмесе емдемесе ол оған да қанағаттанбай ол одан ары қанағаттанбайды күніне алты бөтелке ішсін уже жүз жиырма грамм арақ ішкендей болады дозировканы қоса дозировка көбейе береді бірте бірте жаңағы толерантность деп айтып кеттім ғой иә бірте бірте организм тілей береді тілей береді көбейте береді көбейте береді ол оған оған э, э, нетпегеннен кейін э, уже арғай арақ іше бастайды ол однозначно былай сұрақ келген екен саламатсыздар ма дейді көптеген сұрақ келіп жатыр бірақ бұл сұрақтарға сұрақтарға біз жауап беріп қойдық жауап бермегенге дейінгі сұрақтар болуы мүмкін немесе енді қосылған көрерменіміз болуы мүмкін былай дейді сәлеметсіз бе менің сұрағым бар еді организм алкогольдан қанша күнде толық тазарады дейді жаңағы біз айтып кеттік қой мысалы этап этаппен емдейді деп мысалы біз э, бірінші этап жаңағы детоксикация дейді ол үш күн бес күн жеті күн ол адам әр адамның организмі әртүрлі болады мысалы ол үш күн бес күн жеті күн сол жетеді уже ол ол кезде организмнен шығады ол неге десеңіз біз біз ана жаңағы э, қанды тазалату үшін организмге жаңағы физраствор болсын неше түрлі дәрілерді қосып сол организмді қалпына келтіру үшін витаминдер дәрумендер қосамыз ішіне бәрі сол өзі қалпына келтіреді ол бес күн ары барса жеті күн ол көп ішіп жүрген адамдарға ал бір екі ішкен адамдарға бір күн қойса да бір күн система алса екінші күні уже ол тек қана мысалы системаның көмегімен емес адамның ә, демалысынан мысалы ауаға шығады терімен шығады зәрмен ол шыға бастайды ол арақ ішпей қоя бастаса сонымен кете бастайды кейбіреулер даже келмейді ғой келмейді өздері сөйтіп өзі қойып қойдым дейді қойып кетеді өзі өзімен ақша сорпаланады шай ішеді көп э, су ішеді деген сияқты сөйтіп сөйтіп өз қалпына келе бастайтындар бар бәрекелді мынандай сұрақ келіпті ә, арақтың кесірінен балам ауру болып туылды деп айтыпты расында болады иә. арақтың кесірінен бала ұрпаққа әсер ете ма бірінші конечно ол бірінші жаңағы арақтың кесірі мысалы арақтың кесірі деп айтсақ мысалы ә, оның өте көп кесірі жаңағы адамның организміне жаңағы бауырдан бастап соның барлық жеріне жетеді сол енді арақ ішкен адам мысалы ә, сол кезде ә, анау баланы ә, зачатие жасаса сол кезде ол, ол балаға да кетеді балада сол кейін ол араққа тәуелділік сондай болып табады ондайлар біздің немізде болған ондайлар көп тәжірибеде тәжірибеде болған нәрсе ол конечно ол мысалы әйел адам келсек мысалы әйел адам мысалы э, жүкті кезінде арақты вообще ішуге болмайды ішуге болмайды жалпы мүлдем ішуге мүлдем ішуге болмайды иіскеуге иә, де даже болмайды ол балаға балаға сразу қан айналысына түскеннен кейін арақ ауыз қуысына түскеннен кейін ауыз қуысында та қан тамырлары көп тез организмге кетеді қан тамырларымен кетеді бар жерге барады енді қараңызшы мемлекет тарапынан осындай орталықтар жұмыс істеп жұмыс істеп тұр аға иә э, сіздер арақ шарапқа салынған ішімдікке салынған адамдарды емдеумен күресіп жатсыздар енді сіздердің тараптарыңыздан осы арақтың сатылымын азайтуға байланысты бір ұсыныстар бір жобалар <laughs> жасайсыздар ма арақтың сатылуына байланысты ол енді ол мемлекеттік нәрсе ол сол мемлекеттің ең бірінші пайда келтіретіні сол арақтан наверное арақ сатудан үкіметке көп пайда түсіп жатыр да оны енді қойдыру жолдарын бұға ұсыныс жасайтын шығар мысалы министерство біздің э, денсаулық сақтау басқармалары жаңа ондайларды жаңағы жылдың аяғында болсын сол кездерде анау э, қарап сараптап сондай э, сонда сұрақтарын жіберіп жатқан шығар ну ол, ол бізге бізге олар біздің сұрағымыз олар көп қарай бермейді <laughs> ол уже бизнес бизнес қой ол иә. бизнеске айналып не болса да біз барынша қолдан келген иә, көмекті жасаймын деп отырсыз мынандай сұрақ келген екен қараңызшы бала арақты мүлде татып алмас үшін қандай тәрбие бар мына заманда дейді әрбір ата анаға қандай кеңес бересіз қысқа нұсқа айтсаңыз иә отыз секунд әрбір ата анаға тек қана баламен ашық сөйлесу мысалы бізде қалай көбісі бала мысалы отбасында отбасында арақ ішіледі андасында той думанда туған күнде арақ қойылады бала көріп отыр әрине қалай иә. сен балаға айтасың бұл зиян ішпе деп сен өзің ішіп отырсың ғой сондықтан сондықтан оны түсіндіріп бәрін басынан бастап еже тегі түсіндіріп отыру керек балаға и өзіңде қоюың керексің өзіңде сондай жерде ортада болмауың керексің бала сол тәрбиені көреді де ол да сөйтіп өседі э, расында арақ ішу шаршауды баса ма көбі сөйтіп ойлайды ғой арақ ішу енді шаршауды біраз бір уақытқа дейін басуы да мүмкін ол ішкенде ол организмді не үшін ішеді ішкенде ол адам кішкентай өзін өзі расслабление жасайын дейді сол бір жағдайға иә. келеді сол бір сол бір ұмыту сезімімен зияны қандай зияны енді жаңа айттық қой сол ең сол ең денсаулыққа тәуелділікке денсаулыққа жаңа тәуелділікке әкеледі біріншіден денсаулығын құртады ә, бауыр бауыры кетеді Э, алкогольдік алкогольді гепатит дейді содан кейін жировой дистрофия бауырдың дистрофиясы дейді содан кейін уже цирроз печени цирроз печени болған уже ол мүгедек э, адам ертең өледі жарамсыз болады жарамсыз болып қалады бәрекелді аға тамаша дүние бізге берген уақыт өз мәресіне жетті көп рахмет сіздеріңізге табыс тілейміз ішкімдікке ә, салынбайтын ә, сау ұрпақты дүниеге алып келетін бір белсенді сау қоғамның ә, мүшесі болып жүре берейік сіздерге алғыс айтамыз бүгінге осы келесіде көріскенше аман сау болыңыздар